the flight number 218 to Chiclayo City, Perú, with layover Ciénago. Estimados pasajeros, bienvenidos al vuelo 218 con destino a la ciudad de Chiclayo, Perú, escala Ciénago. ¿Qué dices? ¿Qué dices? We offer you the best experience you have ever had. Durante breves minutos te ofreceremos la mejor experiencia que jamás has tenido. Que jamás has tenido. Que jamás has tenido. ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices?